Вот нали, Оксана, она висит от год, когда мы принимали беженцев. Тази година Оксана, когато приемахме беженци, она помогала на и постельная помогала, за Помагаше с да оправя леглото, да ми е стая. Если я не успевала, она завтра готовила из своих финансов. И ако не успявах, тя приготвяше закуска. Но я ее не просила об этом. Но не съм я молила за това. не мисля, че това е Бог ви е въздал с това пътуване. Здравейте на всички, че сте нова година с Рождество. Коротенько. Накратко ще кажа. Ще се постарая. У нас в молодежке есть такая традиция. На младежкото събиране имаме традиция. В конце года в края на годината пишем пожелания за следващата година и заедно се молим за това. И через год мы открываем эти листочки и смотрим, что е исполнилось, что нет. И следващата година в края отваряме тези листчета и гледаме какво се е изпълнило. Я когда прочитал, я был в огромнейшем удивлении. Когато прочетох, бях много очуден в Пожелах развитие в младежкото събиране, в служението. В итоге я стал молодежным пастором. И станах младежки пастор. Наша слава Богу, И нашето младежко събиране се разширява. И я думал, что будет один Мислих, че ще имаме един младежки лагер. А в итоге за этот год у нас их было три. И през, тази, през миналата година имахме три лагера. Один в един му организирахме ние, в другите два бяхме служители. Един из которых был в Турции. Единият от, от които бях, беше в Турция. Потом у меня появилась прекрасная жена. После се появи прекрасна жена. И свадьбу, которую мы хотели, Бог усмотрел на... И сватбата, която искахме, така се и случила. Всичко, което искахме, се случи. Сватбата беше идеална. Жена забеременела. Жената ми забременя. Това също е чудо и щастие. И в основном даже я раньше думал, что у меня 7 из 8. Преди мислих, че имам 7 от 8 изпълнени желания. И после си помислих, че 7 от половина имам изпълнени. Защото тази половинка, е това е дом, искаме къща, обаче още сме на пътя на изпълнение на това желание. Или повече, чем 8. Но когато си помислих, когато си молих, осъзнах, че имам повече от 8. То, що даже я не загадвал, оно е изпълнило. Дори, което не съм загадвал, се е изпълнило. И вот я побывал на Трездиесе в этом году. Бях на, треди... на Трездиес през миналата година. Прекрасни и чудесни три дни. И вот мы недавно с Аней и Пашкой ездили в Молдову. Наскоро с Аня и Паша пътувахме в Молдова. И я там встретил и там се срещнах с моите бивши си ученици. И вы знаете, вот у меня в подростковом возрасте... Когато бях тинейджър, когато бях 18-19 годишен, и имах комплекс, че съм много слаб. Я усилено тренировался. Усилено тренирах по два пъти на ден дори. Сила выносливость была, а вот Имах, имах сила и издружлівость убачена из изглеждах много слаб. А сейчас, когда приехал домой, когато прибрахся в кашти, пообщавшись с одноклассниками, я понял, что я слишком больше их. И куда то с, с, с учениците си, видях, че много погулям голям от Даже парень, который у нас там занимался стрит-воркаутом, турниками, все, и всегда мне казался каким-то огромным. И дори он, вам момче, който приди тренировал много и им се струваше много голям. Сейчас вот Е Сега той е среден, средно тяло има. И аз съм благодарен на Бог, е че той е махнал този комплекс и направи тялото ми да, е, не, да не е слабо. И, что самое главное, что случилось за этот год, это у меня прям очень хорошо възстановились и улучшились отношения с родителите. И най-важното, което се е случило, едно от най-важните през тази година, че отношенията ми с родителите са се възстановили и са се подобрили. Защото в началото, когато почнах да ходя на църква, те, се, те бяха против и нашите отношения са влушиха, се влушиха тогава. Но те сега се гордеят. И вот мы были дома, у нас было чудесное время. Когато бяхме вкъщи, имахме чудесно време с тях. И когато идваме при тях, нещо се чупи при тях. Е Миналия път имаше проблем с канализацията. Е Тази година на 30 декември се счупил бойлер с вода. И, и за да го сменим, там надо было долго ждать, чтобы сливалась вода по подку. Ну ты же большой, и здоровый. Ну подхватишь его. И <laughs> Трябваше да чакаме водата да се махне, да се стича, но баща ми каза, нали ти си голям, ще, ще го хванеш. И итоге 60 кг вот так вот, когда вкрутили на себя. И когато махнахме бойлер, взех цели 60 кг. Время, привожденное вот с отцом, мама нам помогала, было вообще чудесно. Несмотря и... на то, что мы мучились, а, И това време, дори се мъчихме доста, но беше чудесно с баща ми, с майка ми. Даже бил момент, когда очень смеялись, что мама откручивает, и папа пришел помогать мне поддерживать. И имахме забавен момент, когато майка ми го э, махаше там отвиваше някакви неща и аз държах бойлера и баща, дойде, баща ми дойде също да помага. Но это, там он просто подпирав більше стіну, нежели Бачи, той подпираше повече стена, отколкото бойлера. И у там не давай я тут когато на майка ми нещо не се получаваше, да казах, по-бързо, по-бързо, вече не мога да държа. Но аз му казвам, аз го държа, не ти. Да казвам, учи. А потом говорит, а, ты его держишь и пошел. И, после вика, а, ты его держишь, тогава аз ще си тръгвам. И время было чудесно. Времето беше чудесно. И съм благодарен на Бог за тази година. Е, когато поставяме желанията на Бог, е, желанията са свързани с служенията, е, когато ги поставяме по-горе от нашите лични желания, той дори изпълнява всичко, дори повече от това, което искахме. говорила про четкость формулировки своих желаний. И Оксана каза за това как трябва а, ясно да формулираме желанията си. И вот у меня в моих желаниях, когда я его писал, и моите желания, когато ги писах, было желание про заработок. имаше желание за а, печалба на пари. И я забыл указать там Буквально одно слово. І забравить напише одна дума. Определенную сумму в месяц. Определена сума за один месяц. Вот именно слово в месяц я пропустил. І я забрав да напиша всякий месяц. І Господь усмотрел, що конкретно указанную сумму я і заработал. Тази сумма я спечелих. Поэтому в этом году я написал в месяц. І тази година написах, че трябва да е всеки месяц Спасибо. такава сума. Благодаря.